eh, Andoni zandako tizena, Bermiotik nator, ingenieri informatiko eta eh, zientzatako ikasgaiak emoten dutez. Zientzatako irakasliena ere behatzen eta lehatzen inoiz beto gaten da zehuz ere mutie. Eta abatar bat sortun dut, esan duten moduen, ze kamifikazioaren mekaniketako bat da. Eta beste inbeste sartun dotez presentazioen, ba, esaterako humorie. Eh? Baina, pentsatu ja, berandu natorrela ze gainotzeko guztiz ja txistek eta in jau ez, eta neurie geratuko da pizka teiun. Ta, iritsi ze mon gure bazbien, edo neri komentazio zer, ba, Twitterreti bota, guzuiena, eh? edo zuzenien kontatatu neugaz. Bueno, galderi, nik ekartzen duten galderi, da, zenbat metodologia, teknologia, berrikuntza praktika hon, eta, eta bar erabiltzen duen gelaren barruen. Ze nik dakoten zentzazinue da, gel askotan laborategi bat dala, eta aurrera guzela be guk kriston fedea dakulako. Eta zertarako hori dana. Ta hauek eta itorten daztez burure. Kurrikulumoko eduki guztizek emoteko, e, nik maten kriston arazu dakotez, liburuko gai guztizek emoteko. Azken joera teknologikoak erabiltzeko, emaitzako betzeko, berrikuntzak bideratzeko, guratsuen azebetetasuna bermatzeko, edo lan merkatuaren eskakizunen barruen egoteko. Ta argi da bakutsa dakola beran garrantzize, hauetanak, baina ikasle batzuk neuri eskapaten daztez askotan. Edo ez dizelako aiegaten, edo familia horazuek, edo e, pizkate satelite dizelako, eta bar, eta bar. Ordu nola lortu bakutsa bere gaiurra topatie. Ze, ikas, nik ikasle mota pilu esetuten dutez, gaitasunen arabera, antolamendoaren arabera, jarreraren arabera, edo sormenaren arabera. Eta arrakazta hori bideratzeko, e, nik utxien eskonturatu nahi, egin bidule ikaslie bere buruaren arduradun eta protagonista. Eta aurreri deitutxat, bueno, deitutxat, hortik egun gada interneten be, eh? ikasketa esperientzaren hobekuntza. Eh? Bakoitza beran e, gaitasunen barruen norarte aile Eta, hau ikono bat zan, baina pixela eta urteten da, e, oinarritzen da hiru zutabetan. Eh? Ageriko pentsamentua, ditzen da visible thinking, ez visual thinking zer beste gauza bat da, neurozientzian eta gamifikazioan. Zegatik hauek irurek, ze urtitan egonai hauek e, ikertzen, da konturatuten zara gauza pilu dako jesela aman komunien. Eh? E, ikasten du jolasen bitartez, gemifikazioen, eh, azkenien zerebro edaku gure jarguerra pentsateko, eta kuadra itzen diez gauza piluen. Orduan, esparru esparro batzutakoz, esperientzaren nobekuntza honek, eta lehen da biziko da zedea. Eh, zertako gauz, bueno, hor jarri dote, eh, eh, zera, Erregie, eh, zezuek galdetu, ume bateri zegu dauen izan, zaharra daniko eta zango txu jefi egu izan, beti. Ta zede importanti da, eta lortzen du itxaropenen bitartez. Bai, ze espektatiba daku zen. Ikasgaiarekiko, pertsonalak, eskolarekiko, bai, hori pentsatzen dan, dala landu bidana azikera batetik. Zeitzik, ze askotan nik gehien bat maten ikusten dut. Eh, mate ez da eh, asignatura erakargarri bat eta azten zara mate moten, eta inok ez txukazurik itzen azkenien, edo bihartute dauz ikasten, eta bar, eta bar. Orduan, hor topa lerroketa bat, eta hau da, enpresa teori ze, eh? hau enpresa irakasten da. topabidu modu bat, lerrokatzeko mateko helburuak adibidez, materen kasuan, eta euren helburuak. Bai? Gutxieneko sinkronizazio baten egon daitezen. Ta argi dagu, zen erosientzak esaten dozku, helburuak intrintzeko badi zen, hu, ikasliek sortu, sortu itzen badauzen beran helburuek, orduan hobeto funtzionatzen dau ikaslie. String, estrintzeko badi zen, hau da ikasi bizu, aproba bizu, besti baino biago izan bizara, Oiek helburutan, estrintzekutan, hainbesteko indarra ez dau jarriko inoiz ikasliak. Gero arriskuak, arriskuak be sortuten daue eh, helburuak e, e, topatu alizatie, ikusku gero. Eta beste gauza bat, argibideak, e, asignatura bat e, e, esplikaten daniko, zertako dan asignaturie, eta zergatik. Ni pentsatu dut, oie, dizela bi galderarik garrantzitsuena. Gero, etorriko die zer nola zerekin eta noiz, baina zentsuna, erabilgarritasuna, eta inspirazio bide e, ikasgaiarekiko. Eta gamifikazioaren kontu bat, karo, e, zuk aurreko dana ja plantien zu, ikasliek ja animeta dauz, baina azten zara emoten gai batzuk inkonexuat dizenak euren artien, adibidez, maten pasaten daz, edo e, ez dizenak erakargarrizek, orduan, zein bide? Ba, gamifikazioa dino beti sartun bidala dana e, kontestu baten barruen. Eh? Jarduera guztizekoan bide kontestu baten barruen. Gu kontestuek txikigari ezeniko normalien zen bitartez itzen diez. ezta ipuinek, eta lakuek. Baina, zahar garei eseniko ipuinek ez dako besteko injarrik, eta hobi hauet diez proiektutan oinarritutie. Bai? Ze metodo naturala diez, e, ipuinetan eta proiektutan e, argumentu linea bat sortu naldu, berregite bat dau burmuinan, eta aurkikuntza eta jakimina be, erabiltzen duz eh, sustatzeko ikasleen gura hori. Eta beste puntu importante bat da, e, eh, mikrolerlina eta tutorialak. Hau da, neure esaten duzku, bi zazpi elementu batera eukin aldu zala buruen, aldi berien, bakarrik agertu bidala bidanien, zerebroek hobeto ulertuten dauzela kompozizio eta hierarkiak, eta hori asko erabiltzen duz, eleatzen, ez da, gorputzaren atalak, kompozizio izango zen, eta nire zuaitz genealogikue izango zen, ba, hierarkia. Pentsamendaren modelatzea, hori eta oso argitxibi da. e, ez da gauzek ez dizela lehen gokuen ulertuten, eta pentsamendu eta razenoamendue badule aurrera eta sortzen dala, eta eraikitzen dala, eta moldatuten dela, demorigaz, eta ekintzaren bitartez ikasten dala. Tazkenien, e, eh, sedie esartzeko, ni beti dinot estetik oso importanti dela. E, be, nik hauek eh, ikonuek bilatu dotez, ba, pizkatera kargarri hoitzeko, da e, beste zera bat emoteko. eh? Hori zedeari, sereari dagokionez. Bigarren esparrua izango leki da autonomia. Bai? Autonomia ukitzeko, lanabesen autonomia ukin bidu. Hau da, eskumenak ondo manejatzen jakin bidu, PLAk edo ikasteko inguru pertsonalak, eta lanabez digitalak be jakin biduz erabiltzen. Eta hori dena dakigunien, orduan ja autonomoek izan algari ez lanabezen aldetik. Ta ez aztu mobilaren erabilera. Eh? azken, edo bueno, e, eh, padakizuien eurositza, demora guztizan dagoela, ikertzen, eta bar, eta bar. Eta dau proiektu bat ditzen dena eh, maietan zutik, orduan ikaslik dau gela barruen, maia zutunik dauz demora guztizen. Eh? Tantza horrek, aktibaitzen da burmuinaren funtzio esekutiboak. Bai? Eta funtzio esekutibo horiek eitzen da buiena eh, da, e, martxan jarri beste funtzio batzuk, pentsamendue, arrazunamendue, gogue, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, mobila eh, modu interesante bat izan alda adibidez etxeko lanak itzeko. Gero gaitasun estrategikuek. Hm? Antolakuntza, komunikazioa, agenda, denbora, Pentsate dote lehatzen danak, danok lantzen dule eh, agendaren erabilera, ezta? Apuntateko etxeko lanak, apuntateko noiz dizen azterketiek, eta bar, eta bar. Eta alandabe, debeatxera, aieraten dies, jakin barik askotan nola antolatu euren biharrak. Orduan, eh, hau, edo modu tradizionaletatik, edo eh, zeratik, erramita digitalatatik, landu bidebe, autonomia aukin dezaten. Eta gero da jolas mekanika batzu gamifikazinotik, dizinak aukeraketak eta feedbackak importantinak. Eh? Eta eh? esan importantiek, baina erabiltzen dizenak asko, irabaziak eta inventarioa. Kuskus, pizkat gainetik. Aukeraketa da, eurei emoti aukera, erabakitzeko nondik jungo dizen. Eh? Nik asko erabiltzen dut, azterketatan adibidez. Eh, galderak blokik agartzen dut ez maten. Orduan, jarri biharrien A, B eta C itxeko, jartzen zuz sei galdera eta sei tatik iru erabaki bidauiez edo hartun bidauiez eitzeko. Taukerak eta hau, guk moldatu aldu adimen, adimenen arabera, gustu pertsonanen arabera, proiektoren arabera edo aurretik en jauienaren arabera, eh? inventario izango zana. Mudelek emoten dozku eh, hau aukera, suposatzen dut ja ikusi zuiela, ezta? Mugatu eskuragarritasuna. Eta aurregaz, implementaldi ez hainbeste aukerak eta gure kurtsutan. Ta feedbacka be oso importante da autonomia gure badun landu. Eh? Hiru feedback mota dakuz, aksinio eta reakzinue, hau da, zeo zero nahi txen basur, bueno, hau nahiko eh, paulo Bentsakurre moduko, ez da? Zeo zero na, eh, premizu dako, zeo zer txarra kastigue. Informatiboa eta bizuala. Eta bai? irurek diez, eh, oso importantiek, behintzat gamifikazioek hartzen dauz oso importante moduen. Mudelek be, eh, hainbeste feedback esparru jartzen dozkuz erabiltzeko, eta nik adibidez labelak erabiltzen dute espilue feedbacka emoteko hauek ikonu bitartez. Eta irabaziak, irabaziak importanti ez, oso importanti diez be, sekaro, normalien eleatzen ez hainbeste, baina debeatzen gure basun mobilize ikasliek zozeremon bizut trukien beti. Eh, janera bezaroan sartun degauz, eta beste modu bateko pentsamentu dako. E, puntuek medaiak eta rankine da, diez, hiru modu irabaziak emoteko. Puntuna, adibidez, oso erraza implementateko model, segun zen model berzinu dako zuen. Eh? Baina berzinu batetik aurrera pentsatu dut dau plugin bat deitzen da level up, le, level up, eta aurregaz, eitzen dan, danaren gainien, interazioaren gainien, puntuek ez lehitzen diez automatikoki. Bai? Gero, puntuen arabera, emonaldi ez beste gauza batzuk. Modu bat da, bermatzeko interakzioa plataformigaz. Hirugarrena pertsonalizazioa, lehen be komentan ja bi pertsonalizazio modu ikusten dotez. Bata gaitasunen arabera, bai? hor dakuz, adimen adizkunak, sormena, sorkuntza eta barrikuntza gaitasunak, eta beste inbeste ongo diez. Eta interesgarriena eta oso horraza dana implementateko modeletik da ikasketa egokitua. Bai? Eta definizioa berez da aurreko maitzen arabera momentuan berton, eta hori e, eh, lanabez digitalen bitartez baino zindagin, dagin, moldatutako irakasketa. Hau lesson edo ikasgai jarduerak, sartu bazaren inoiz edo inbazuien eh, eh, ikasgai jarduera bat, dako zi aukeria alako e, flusu algoritmo bat montateko bai, orduan ikusten zuien ez, hasi altzue edukiak, orduako zuie jota bat edukiak tutorial bategaz, ez badauen argi gehigarriak emonaldi ez, gero itxuli tutorialera, tutorialera, pas altzari ez uzenien jota bira eta urtez bat egin edo lehiak eta dorronka bat, eta bar, eta bar. Eta on montati oso horreza da, eta emoten dozku pertsonalizeteko eh, aukera polita. Eta, irugarrena estetikie, lehen komenta du, azteko ikasleen estilo propioa. eh ordun, normalien hor esaten dana da, enbieda lan hau, maia gero, lanaren oinarrizek inbidiez, hortik aurrera, zukuzune, eh keigarrizek, estilue, eh, formatue, dana Eta lan abezen pertsonalizazioa, hor mudelek itxitzen dozkune, e, gaiak edo temak. Laugarrena, harreman esanguratsuak. Azteko taldie, bai? baina taldie ez talde e, simple baten moduen. Ze taldien elkarlana sustatzen du, baina neurozientziak be esaten dau, bestengatik inspirazioa oso importanti dela. Orduan taldien, gitienez, onbiko lekide pertsona bat, bestengainetita gainetita hoena. Edo klasera erunbiduz pertsonajiek e, zeo zer berezi zein jauiena, inspireteko miek, edo, edo gaztiek. Bai, eta anaitasunak. Anaitasuna daia taldearen transformazioe. Nun, sentimentu batzu dauzen. Maitasun sentimentuek, e, laguntasun sentimentuek, eta horrek itzen dagoena da taldie e, indartu. Ta enbasadoriek, gamifikazioen beste gauza bat, e, oso interesantie, diez, ikasliek dauzena klasien, e, liderrak edo, eta hoiek hartun bizut, hartun bizuz, e, nola esan, zeure lana errestuteko, bai, zero laguntzaile moduen. Gero elkarrak zioa, elkarrak zioa modelek, lehen komentadiez, modu asko dakoz, bai, alenda bizikue ingurunea proposa, bai, klase barruen eta e, plataforma barruen, eta ni pentsatut importantina dela, PLN edo gure ikasteko sare pertsonala, eh, kalitatezko kontaktuek bidiez, homi zara kalitatezko eh, erre, eh, jendekin, eta bar, eta bar. Ta asko erabiltzen dute, neu personalien da ikaslea, irakasle, tailerren bitartez. Ze, ikasli gustaten datzu jepilue, irakaslearen eh, errol hartutie, eh, bestiek ebalueteko. Eta funtzionaten da, eta neko politxe da. Gero ez aztu sare sozialak, eh? Ze, pitzu hau da ikerketa baten jauiena, estatu batuetan, e, gaztiek diez amairu amazazpi tartekoek, eta euneko altu batek erabiltzen dago Facebooka gauzak itzeko. Orduan, igual interesante da, bak itzpilur asko dakule, haunegaz, e, eh, kombinatutie Moodle eta Facebookeko talde bat adibidez. ino positiboak, bai? Hau da, psikologia positiboa, kurtso bat egin hauena, eh, eurek proposatzen zauien hauek amairu emozio positibo landutie klase barruen. Betiz da raza, e, eh, segun e, eh, zen adinetan zauzen, eleatzen asko zarraza da, modu asko da garatuteko, e, azkenien, ba, esperientzize, klaseko hobet hobetuteko. Hemen dako e, zuiez, eureke eh, emondako alako panetone bat, emozinuna, da politzena edo konklusio nagusi zena zan, emozio positiboek ikus mira kognitiboa zabaltzen dutela. Bai, hau esaldi bakarrien nola laburtzen ziren, ze, oiek zei aztiek e, eh, Orduan, esaten zauien, hori argazki horreri ikusten batzagun, emozio e, eh, negatiboa ume batek, ikusiko zaba bakarrik lore bat hor, edo loriek. Baina, positibo dun batek, topako zauen, bihotz bat dagoela hor marrastute lorikaz. Egin aproba die klasiena berse pasatzen da. Ta estres positibo eta arrisku kontrolatua. Hau unibertsitateko irakasle batek esaten dozkun beti. Estresa txarra da baina e, oinarrizko estres positibo batekin bide sostantzien lokartzen zara. Eh? Ta hor estres hori eh, sortzeko argi dau denbora, estreketak izarte presioa, familia eta bar eta bar erabil erabil dizela. Bai, eh? kontu handi hauek. Gero, gehiagarri teknologikoak, zeberez gehiagarri teknologikoek, peti sortzen da huiez e, eh, mozino positiboek ikaslen artien. Nik DBHL-oko maian esaten dutenien atara mobile, bueno, fiesta maior. Eh? Eta txorrada bat da, ze ordenagailu eta koiez. Baina, proibizinotik, ahal izatera hor kanbio bat dau. Bai? Eta gaur egun gauza pilo dakuz erabiltzeko realitate virtuala, jolasa simuladoriek, e, eh, chatbotak, inglesa ikasteko, eta bar, eta bar. Eta bilolas mekanika e, politxek eta importantiek. Lehena bizi da, bizikue ditzen da parti. Hau da, zeo zer amaitzuten danien hori celebra bide, bai, ospatu bide. Eta ospakizunei izan alda, ba, proiektuak izan zen edo ez dakit, e, eh, marraskiak edo anadalakue, ba, horreri pompa emotie, bai, erakusketa bat eintze, promozio interneten, gurasori erakutsi, eta bar, eta bar. Eta happy hour, baki zer dan. Eh? Ba, eh, ja dinamikie apurtzen juten daniko edo sartzen dizeniko alako em, eh, nagiak eta ez da guiela ez ere egin gure, ba, bueno, aste honetan, eh, adibidez, puntuazio doble izango da. Bai? Entregatutako lanak puntuazio doble ekingo da guie. Eta funtzionaten daube. Da, azkena, maizutasuna, Dino zientzak bilatu bidala maizutasuna klase emoten daniko. Eh? Ez gauza ondo itzi bakarrik. Ta maizutasuna pentsamenduaren mapa dakune hau da visual thinking Harvard Universitatiak einjakue. Euren esanetan, guk erabiltzen duz eskolan, amalau hauek e, landute gaietan, gai hoien maizutasuna, ize dana dago zidor, eh? enaldan gauza guztizeki ah, hor dauz komentatan eta ja hortik aurrera e, txirikilloari buelta gehiago moteko, maizutasuna lortuko lekida hoien, ba, ahazmena eren kontrolatuta, estresaren kontrola, dimen emozionala, metakognizioa, horietanak e, eh, landu itzen diez asko azken aldiontan, eta ikusten diez e, zeratan, egunkarizetan, eskola asko eta ikastola asko dauzela hor sartunde, eta faktore fisiologikuek sei esparru ikasketa esperientziaren hobekuntza permatu eta lortu alizateko. Hemen, elase batzuk dokumentazioak, adibide batzuk mudelekuek, eta mila esker. Thank